Em gửi anh chiếc phích thách anh vẽ Lionel Messi. Đây thì anh. Vâng, ok anh nhá. Te poesías, cuentos, mi amor yeah. El amor es tan corto, olvidarte No, no, yeah. Los dos amamos de más Enamorado de tu mirar Y tú de otra Porque eres así, ya sé que para ti fue una aventura y yo bebé Quería ser tu Romeo la última vez Te juro que la última vez Ser doble cara está de moda El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras eh, No dejo que eso siga eh. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo pero me duele si respiro El problema no es que hoy en mañana Sino la verdad que nunca pudiste Decirme Yeah, yeah Porque eres que me duele Se supone que está acostumbrada Tus traiciones que nadie es como ella Eso impone QUE idea no es encontrar a alguien con tus mismas intenciones eh.